dat, am învățat să fiu numărul unu M-am bătut, am riscat și-am dat bine cu Iubesc pe mama și tata La fel iubesc și brigada Pe stradă am învățat să fiu numărul unu